Є? 8, 20. У мене є. Друзяки, всім привіт! Жадан собаки передають вітання з українського міста Харкова. Хочемо сказати таку річ, що 9 квітня нас мав у Києві відбутися спільний концерт із братами Гадюкіними. Ми ну, його дасть Бог зіграємо. Звичайно, не в Києві, не в тому Е, форматі, якому збиралися, але я думаю, ми щось вигадемо. А поки що, користуючись нагодою, передаємо вітання нашим братам, братам гадюкіним, всьому українському Львову. Тримаємось разом до перемоги. Заспіваємо українську народну пісню Зв'язочка моя. та доречива, тебе я зовсім не пойму. Ти поступила опрометчиво, що так довірилась йому. Тебе просив по человечески спитай мене, якщо стойло. Я від початку органічески не переварюваю його. Зв'язочка моя тебя Заспеваю песню тю за душевную Звездочка моя, тихо для тебя Заспеваю песню тю за душевную Ой, реги, реги, да, реги, реги, да, да Война дикобула, я цветок завяла Раз, два, три, четыре Я думал, що безосновательно тебе було подозрівати, але була ти любознательна, хотіла все на світі знати. Ти познавала емпірически различні сторони життя. На диво дуже прозаїчески закінчилась любов твоя. раз, два, три, чотири. Фіналі жуткої трагедії. Прийшла до мене вся сльоза. Я розтірявся на мгновеніє, але тримав себе в руках. Сказав собі, моя дівчинка, чекав же тися поверне. Поза гроші не купується. Я знав, що скоро то пойме. звездочка моя, типа для тебя Заспеваю песню всю задушевную Звездочка моя, типа для тебя Заспеваю песню всю задушевную Ой, леги, леги, да, леги, леги, да Пальна дива була, я цветок завяла Слава Україні! far.